Boa tarde, fala da informa. Sim, daqui é da Contiforma, em que posso ajudar? Eu queria falar com o gerente, mas tem que ser pessoalmente. Daqui fala Arvir Bloco e tenho um assunto urgentíssimo para tratar convosco. Pela nossa parte, não existe qualquer problema. Contudo, o gerente não se encontra na loja neste momento. Pode ser no outro dia? Pode, mas tem que ser rápido, tem que ser amanhã ou mais tardar. Amanhã o gerente não se encontra na loja, apenas de manhã. Ele costuma chegar por volta das nove e meia e sai por volta da hora de almoço. Se quiser ligar... Amanhã de manhã? Eu tenho que ir ao centro da cidade tratar dos assuntos, mas posso passar por aí para falar com ele. Pode ser por volta das dez e meia? Deixe-me verificar se ele está ocupado. Realmente, ele tem uma reunião com outro cliente a essa hora. Pode ser mais tarde, por volta das onze e meia? Pode ser, mas vou dar as minhas voltas e depois passo aí. Até amanhã, então. Vou apontar aqui então. Até amanhã.